Lain dia buat lari petis jauh. Ha. Faham tak? Ha, baru kita tang kayu dua-dua, kita balik tu, Pak Eko kucing duduk tolak mesin batu. <laughs> Faham tak? ha. <laughs> Allah. Kucing hitam dua ekor pegang kau depan, belakang kucing belong. <laughs>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 yang nonton itu pasti tertawa seperti itu. Nah, di sini guys ada komplikasi potongan-potongan ketika Ustadz Azhar Idrus ini dalam ceramahnya itu membuat lawakan seperti itu guys. Dan kita akan menonton video ini bersama, tapi seperti biasa sebelum menonton video ini lebih lanjut jangan lupa tekan tombol merah di bawah guys ya. Subscribe, support terus channel ini guys supaya lebih berkembang lagi, banyak yang subscriber juga kan. Nah, bertambah subscriber seperti itu sehingga saya lebih semangat lagi membuat videonya kan seperti itu. Oke okay, guys, nah di sini dari Perangai Kucing channelnya ya teman-teman sekalian boleh cek linknya ada di deskripsi. Uai, lawa, aerobik, kucing curi mesin basuh dan kucing hitam langkah mayat. Ustadz Azhar Idrus guys ya Allahu Akbar Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua ya guys ya Sambil terhibur tapi kita juga mengambil ilmu daripada Ustadz Azhar Idrus Masya Allah salah satu ulama yang ada di Malaysia Yang mana uh, belajar daripada fikah dan lain sebagainya itu ilmu-ilmunya sangat-sangat bagus sekali guys ya Kalau teman-teman istilahnya nak berniaga ataupun nak membuat ya dalam kehidupan kita kita kena belajar dengan Ustadz Azhar Idrus supaya apa supaya jadi istilahnya kita itu tahu mana yang benar mana yang salah mana yang tidak boleh mana yang haram mana yang halal mana yang hak mana yang batil nah kita boleh tahu ya kan terutama bab-bab fikah macam tuh guys ya terutama dalam keseharian kita dalam ibadah nah dalam istilahnya apa ya kalau bisa dikatakan itu ibadah kita kan nah, setelah itu berniaga usaha kita dan lain sebagainya itu sangat sangat bagus sekali pembahasan daripada Ustadz Azhar Idrus tapi nah di sini guys kalau orang Indonesia kekurangannya adalah ketika baru mendengar Ustadz Azhar Idrus ini bahasanya itu bahasa yang lumayan rumit kalau dipahami seperti itu tapi kalau istilahnya sudah terbiasa terbiasa terbiasa nanti juga akan paham ya seperti saya istilahnya pertama awalnya waktu tahun 2013 dan 2012 itu pertama kali saya mendengarkan Ustadz Azhar Idrus saya juga bingung ini ngomong apa seperti itu Tapi karena istilahnya pengetahuan dan juga pernah mondok seperti itu Jadi saya juga paham apa inti-inti yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus Seperti itu guys ya Buat teman-teman semua yang di luar sana nak belajar ya kan Atau dari Indonesia Mau dari ya kalau dari negara lain kayak Brunei gitu kan Thailand mungkin yang patani itu maka akan paham apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar terus tapi kalau istilahnya orang Indonesia yang benar-benar kayak dari Jawa gitu agak susah seperti itu saya saja mungkin ada beberapa bahasa daripada Ustadz Azhar terus ini yang tidak bisa paham seperti itu makanya saya tanya kepada teman-teman kadang-kadang ini apa artinya seperti itu dan dijelaskan oleh teman-teman di kolom komentar nah itu intinya kita saling-saling membantu lah guys ya kalau saya tidak paham ataupun saya ada kesalahan silahkan dinasehati di kolom komentar nah tak usah lama-lama guys ya kita akan langsung menonton video saat Azhar Idrus ini jom kita tengok videonya bersama let's go Kayak edak eh, putih punya dia sapa dekat tu kau acok dia tengok kita <laughs> Allah Aduh, cuplikannya ada. Udah ini banget ya, keren banget. Ya Allah. Pula, laki pula, hmm, sama bodoh dengan bini. Tak bimbing pula, keluar gitu juga. Ha, lepas tu duduk dalam kejahilan. Allah. Pokoknya tetap haram. Atau hari tu kita keluar pagi lah. Pagi keluar nak ambil udara di Tasik, Taman Tasik, Titi Wangsa. Pagi Ahad. Ya. Kuliah malam Ahad dan malam Isnin. Eh, malam, malam Ahad dan malam Isnin. Ha pagi ahad pergi keluar situ kan oh ramah pula situ 20 orang sini 60 sini 120 kita set set set set di bawah jalan lah. senang jalan kalau bawah pakai payoh lagi jalan kalau lama kau dekat tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek Kata celaka dah kita nak lalu kok ana ni. Kok ni ai, kok tu ada bola macam tangga-tangga kat ramai pula. Kena lalu kok belakang dia. Lalu ramai-ramai kok belakang ni, jubah serbang, jubah serbang awak pakai ni eh, ridak dia ya, kok, set-set yah nana kok. Oh, set nana. Hak belakang, hak depan muda-muda, hak belakang tu tua, berapa? Umur 40-an, 50-an. Punggung macam beseng. Ha <laughs> ha ha ha. Ha ha ha. Harap nanak. Aduh. apa kat gigi kita lalu mesti dia berhenti. Kalau kita kat tempat kita kalau kita lalu berhenti tau. Kalau terganu berhenti malu kau. Hang eh, malu tak ah, tak gitu. KL eh, tak berhenti punya. Dia siapa dekat tu? Kau acok. Dia tengok kita. Hau. <laughs> Parah apa nanak. nanang. Ya Allah kan? ekspresinya lu cuba. <laughs> Oh, jeng. Ha. Hmm. Mujur kita kapi lah. Oh. Tidak masuk kau ah. <laughs> Tak ada. Ha ni masalah. Pokoknya harang. eh. Allah. Dasar nasi hitam lakah mayat mak mak bangun mula. Tok mu aja. mu ambil dua ni. Lepas kucing dah ada kematian, kucing tu dah nak pergi daripada pintu depan nak pergi dapur lapar perut. Nyo sepak teranding kucing. Takut kucing lakah mayat percaya ah. ni bodoh kapung ni bodoh <laughs> nak dah kali lakah mayat mak mu hidup mu boleh banyak kucing tang. bila mati wak pergi kucing hidup mula mak alik lah je wak pergi kucing saka dah mati-mati mak pang ada? Ah, dah Ah, pukul gambar tiga orang mati seorang. Dia je mu. Eh dak leh lah tiga orang ah, mati seorang gek gek. Oh ya sungguh, ya sungguh. Hun muncul dak nak pukul. Hmm. Napa? Ini ini kayaknya lama banget ya guys ya untuk apa namanya resolusi gambarnya itu sangat-sangat pecah sekali. Tapi di sini bahasanya itu agak kurang paham saya. Mungkin ini awal-awal ceramah daripada Ustaz Azhar Idrus dan menggunakan dialek-dialek yang terengganu banget gitu guys ya. Apa namanya ya bahasa Ganu banget ya. Buku-buku zaman dulu mah hidup pakai ni mah. Hmm mampu habis yo. Ha. Ada nawak kan bodohnya kita. Gitu. Quran hadis mau ikut. Dok ikut orang hok hok reka hok karuk-karuk. Dah sampai bila kita nak maju? Ha ha okey. Kita dah ada ilmu kan? dia ada. Kucing bahan ikan kembung seka pun katok kok patah kaki. <laughs> Padang dak kalau anak kita ambil buah pelang mah orang. Sute, curi, curi. Tuang buah pelang katok dengan besi patah peha. Padang dak? Dak padang. Lah ceri buah pelang Jetik tangan dah eh, ha, eh, Jetik telinga Faham tak? Eh? Baru padang dengan hukuman Dah nyetang ke besi patah pak apa? Patah pak ah. Padang dah pelang Dah padang mu ikan kembung seka Ikan kembung siapa? Dah lima belah ribu seka Tangan kayu dua-dua Meyong oh, Patah kau per kucing Dua minggu nengung duk larut Duk makan duk minggu Allah Mu ingat saja akhirat Ada bicara hukum Faham tak? Sebelum sesama manusia cara tu dulu Nah, dia ada layar belaka di akhirat dengan kita wali <laughs> awal. layar para malaikat. Nampak? Ha. Lain dia buat lari petis jauh. Faham tak? Ha. <laughs> Mana ada kucing bawa lari apa peti sejuk ya guys ya. Nah betul sekali guys apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus ya. Bahwasanya kita tuh ya mungkin kalau menyakiti hewan-hewan itu di dunia itu nggak ada kayak nggak ada apa-apa gitu tapi pengadilan ya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak itu sangat-sangat adil guys ya apabila kucing itu patah kita bakalan dipatahin juga ya guys ya kalau istilahnya kucing istilahnya digeret pakai motor kayak gitu anjing yang digeret pakai motor dan lain sebagainya itu Allahu Akbar ya Allah saya kadang nggak tega liatnya guys ada kemarin saya istilahnya melihat anjing itu diikat kakinya tapi dilubangi guys ya di bawah istilahnya lekuannya lekuan kaki di sini tuh dilubangi dirantai seperti itu guys Allahu Akbar ini bakalan nanti di akhirat itu sangat-sangat sakit sekali. Allahu Akbar. Apalagi istilahnya kucing ya mencuri istilahnya ikan pindang ataupun ikan kembung gitu kan. Ya, ya mereka lapar seperti itu. Dan kita juga bisa membeli lagi ya kan. Kita istilahnya ada pasti ada lauk lain seperti itu guys ya. Nah, itu kita memang harus benar-benar mencintai ataupun ya setidaknya kalau kita tidak suka kucing, kalau dia lapar kita kasih makan lah seperti itu. Maka di situ akan ada kebaikan-kebaikan kepada kita. Daripada istilahnya kucing itu mencuri terus kita pukul ya kan. Sakit apalagi kakinya patah. Banyak sekali kemarin-kemarin juga saya melihat kucing itu sampai kelaparan banget dan juga istilahnya ada yang kakinya pincang ya Allah gak ngerti istilahnya dengan sifat-sifat manusia sekarang guys ya memang betul emosi iya saya saya saya akui kalau saya emosi kepada kucing memang ya kan tapi saya tidak pernah istilahnya kayak lempar langsung ke kucingnya tapi ngelempar itu gertak dia aja supaya dia agak lari seperti itu guys. Karena kenapa? Karena di sini itu kucingnya bukan kucing yang biasa guys. Ini kucing liar yang biasa pipis sembarangan. Nah itu saya paling nggak suka ketika kucing itu pipis sembarangan. Kalau istilahnya mencuri makanan atau apa, saya maklum. Saya nggak nggak bakalan emosi. Tapi kalau udah pipis sembarangan, nah itu saya kurang suka guys ya. Ketidaksukaan saya di situ. Nah jadi buat teman-teman semua ya mungkin cuman khusus gitu seperti itu ataupun bisa dikatakan saya tuh kalau ngamuk ya kan <laughs> sama kucing itu saya cuman kayak ngelempar barang tapi bukan ke kucingnya hanya untuk menggertak aja nah itu nggak tahu juga guys mau gimana lagi ya kan karena kenapa kucing itu kadang ngumpet gitu kalau di sini kan biasanya di sofa guys jadi di bawah sofa kalau sofanya cuman di buk buk buk gitu dia nggak lari guys tapi kalau saya lempar uh, pakai sendal atau apa gitu kan. Nah, di sofanya dia kan akan kaget dan pergi seperti itu. Nah, itu guys ya. Itu juga saya dulu sebelum tahu ilmu-ilmu kayak gini juga sering juga istilahnya melempari kucing ya kan tapi nggak kena sih saya dosa nggak ya guys ya Allahu Akbar semoga nggak lah <laughs> Astagfirullahaladzim ya Allah banyak sekali dosa-dosa kita perbuat ya guys ya kita minta ampun kepada Allah ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan seperti ini juga mendengarkan ceramah-ceramah ini juga kita juga istilahnya sadar akan dosa-dosa kita apa yang telah kita perbuat kita ingat kembali ya guys ya kita ingat kembali ya Allah saya pernah melakukan hal demikian ampuni dosa-dosa kami ya Allah nah seperti itu dan masya Allah Ustaz Azhar Idrus sering sekali istilahnya membuat kita sadar ya bau kita tangan kayu dua-dua kita balik tu Pak ekor kucing duk tolak mesin basuh. <laughs> Panok. nah. Oh. Ini ini kisahnya yang istilahnya bawa peti ais ya ya Allah. Coba kita ulangi lagi guys di sini guys ya. Nampak? Nah. Ha. Lain dia buat lari peti sejuk. Ha. Mana? Ha, baru kita tangan kayu dua-dua, kita balik tu Pak ekor kucing duk tolak mesin basuh. <laughs> Mana? <laughs> Ha. Ah. Ha. Allah. Kucing tang, dua ekor pegang kau depan, belakang kucing belong. <laughs> Ya Allah. Dia tak tahu dia bunyi dapur ah. Tengok kucing empat ekor nak faham mesin basu. Ha dok. Tubik luar tengok sewa bank dah sekarang. Ha dia apa? kucing belang. Tunggu. Allah. Kita datang kayu mana sabah dah. Ha ni akal. Oh betul. Okay guys, sudah selesai videonya Allahumma salli ala sana Muhammad Allahu Akbar ya Ustaz Azhar Idrus memang membuat kita itu kelakar Memang betul lah Dan suka sangatlah kita menonton daripada Ustaz Azhar Idrus Sebab kenapa mengaji kepada Ustaz Azhar Idrus ini banyak sekali manfaatnya guys ya Allahu Akbar ya Mulai dari 2012 kalau tak silap Saya itu mengaji ataupun melihat-lihat daripada ceramah Ustaz Azhar Idrus Sebab saya dulu kan membawa jemaah Malaysia juga Saya juga belajar kepada Ustaz Ustadz Don Daniel, Ustadz Azhar Idrus. Nah, di situ juga banyak sekali istilahnya ilmu-ilmu yang saya dapatkan ya daripada Ustadz Don juga itu banyak sekali guys karena waktu itu saya juga sering sekali menonton mengaji daripada Ustadz Don Daniel sebab apa bahasa mudah dipahami juga waktu itu masa itu ya kan nah seiring berjalannya waktu saya banyak kenalan daripada orang-orang Malaysia juga saya disitu juga boleh belajar daripada bahasa-bahasa Malaysia Jadi saya boleh cakap bahasa Malaysia tu bukan sebab saya pernah pergi ke Malaysia bukan tapi sebab saya tu banyak kenalan banyak orang-orang jemaah-jemaah masa lampau masa dululah masa-masa masa saya dekat Mekah tu. Nah itu banyak sangat istilahnya jemaah yang saya bawa daripada Malaysia. Ha daripada uh, Terengganu lah, Damansara lah, terus daripada Selangor. Banyak sangat. Saya pun kadang dah dah lupa dah. Ha, yang penting adalah ada juga akak-akak yang dah dah menganggap kita sebagai akak, abang macam tu lah. Ha, ada juga datuk, datin, ada juga istilahnya raja dan lain sebagainya. Tetap saya masih berhubungan dengan mereka dan istilahnya masih kalau ada keperluan atau apa-apa pun ha, pasti ada ha, Instagram dan lain sebagainya macam tu guys. Jadi memang begitu lah ya kan Belajar bahasa itu bukan sebuah hal yang susah Tapi mudah sangat apabila kita ada kemauan Apabila ada istilahnya apa namanya keinginan kita Nak belajar dan berinteraksi kepada mereka ah, Awal-awal saya memang macam pelik lah ha, Macam mana ni kan ha, Tapi lepas tu okey lah ha, Mudah sangat kalau kita nak belajar Apalagi dalam zaman dulu tu banyak sangat istilahnya televisi ya kan uh, dekat dulu saya saya menengok uh, istilahnya YouTube juga Facebook macam tu uh, cari istilahnya filem-filem Malaysia lepas tu cari filem-filem macam yang belajar-belajar macam tu lah kan uh, ada banyak kisah-kisah ilahi masa tu yang saya tengok daripada orang Malaysia ada juga Mr. Kokom pertama kali saya belajar juga daripada Mr. Kokom Mr. Kokom ni best sangat saya cakap sebab apa bahasa dia mudah difahami oleh kita ha, Lepas tu ada Zazmi Zahli dan lain sebagainya Itu memang agak-agak susah ya Macam mana ni bahasa Ganu eh, kan ha, Saya juga kurang faham masa tu kan Tapi Alhamdulillah seiring waktu Belajar-belajar dan juga istilahnya menengok Menonton di video-video daripada Youtube Alhamdulillah banyak kosakata yang masuk kepada saya Sehingga saya tu mudah belajar daripada bahasa Melayu tu sendiri Okay guys terima kasih dah tengok video ini Banyak sangat saya cakap ya <laughs> Allahu Akbar Yang terpenting adalah guys apa-apa pun ya kita kena belajar daripada Ustaz Azhar Idrus dan juga ya kan apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus ini kita resapi kita amalkan juga guys ya jangan istilahnya menyakiti hewan-hewan yang makhluk yang ada di dunia ini kalau kita disakiti ya kita ampunkan mereka tapi istilahnya kalau istilahnya kita yang menyakiti nah itu guys agak susah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa